Sulta o ciu ieni vu dia via dio, cai hudio nocte mi volas paroli al vi per il frenezetso de Esperantujo. Nu, tiam novuloi che men mian canalon, compreneble, ili calc foie nur vidas homon, ciu esas frenesa, ciu um, scherzas frenese, ciu faras stulta in aferoin, exemple, mangis capsicoin, cai generale estas stranga homo, cai tiam Kelkai al tui homoi kontaktas min kai diras evil dear. Kiel vi presentas nin quasi ni esas frenezuloi. Esperanto ne esas plena de frenezuloi. Kiel vi agas tiel? Gi ne esas bona bildo por la movado. Kai mi ne scias kiel respondi krom diri ke ni ja estas frenezuloi. Kiam vi vere pensas pri gi. nun formu vi ajn okulojn kai auskultu. Vi parolas lingvon, kiu estas kreita de unu sola homo. Gi estas kreita pro idealisma kialoj. Ekzemple, gi estas kreita por fratigi la mondon. Do, vi parolas lingvon kiu ne estas ligita al lando, al kulturo, al io ai, gi simple estes creita pro idealismae cialoi. Do vi devas esti frenesuo, char la normala homo en socio ne lernos tiun lingvon, crom sed li povas enspesi monon um, per gi au pli bonigi nur sian mondon. Do vi devas esti frenezulo, sed por esti frenezulo, ne estas malbona afero, kiam vi pensas per gi, char estas la frenezuloi kiui shangis la mondon. Exemple, Steve Jobs, kiam li kreis la iPhone-on, li prescal el la tutam capitalon de la entrepreno en kiu li prilaboris, au, mi fergesis la nomon Apple, mi pensas, au, yes, ne gravas kai li prescal el spezis tion sed fin fine li successis kai kompreneble ni nun inuncias ke la ifono Parece que chui havas iPhone, mi scias che lo playpato de <laughs> Esperantisto e havas Android, sed ne gravas. Am kai poste chui normalai homo i commences uzi la iPhone kai ne plu di esta frenesa ideo di fatto esta de della normale socio do en la nuova non tempo mondo yes ya muta homo vidas esperantisto in kiel frenesuloin sed kiam esperanto fin fine gainas la postenon de grava lingvo la plei parto del mondo simple shanjo sian manson kai poste vidos gin quasi normala afero Do, la frenesuloi simple estas la homoi kiu i fadas la unuan pashon antauen. Kai mi simple volas pri paroli tion, char mi remarkes alian aferon en esperantu mem. Multa esperantisto post iom da tempo paredas espero ne pri esperanto sed pri tio. Ekzemple, mi vidis lasta tempo en la um forum de Reddit, um uru komencanto diskel li volas fari en uh, pri uh, la demografio de Esperantujo kaj kelkaj homoj diris o oh, vi ne povas fari tion ĉar ĝi prezentas malbonan bildon de Esperantujo ĝi ne estas profesia enketo kaj tio plu kaj tio plu kaj kiam mi legis tion mi simple pensas kial vi volas kontraŭstari lin viaj kontraŭaj um, diroj vere ili estas malplenaj ili ili ne helpas kai ili ne mal helpas vere lia ideo eble gi ne successos eble la gi shangios nenion sed tio ne gravas exemple kia mi nu estadigis esperanto televido multae homoi en la loca movado contrao stadis min, cae diris, gi estes malspeso de via tempo, um, de mono, de hom rimedo e kai te opul mi simple ignoris chion char mi sies en la coro ke gi iel helpos eble pos kelka yado e gi simple malapedos eble pos kelka semaino Sed tio ne gravas char ne niu antale provis fari tion, kai esperanto ki am gi a kreita es nova moderna ideo sed anta ol mi lanches esperanto tel vidon nu de Unu vera provo por fadi tion kai ni nun lo jes mondo ke pri e preska chui lingvoi hava si ein in au televid servoi mi supposas se des ne habis kai ki mi kemenses fari chi ki un video blog on kel kai homo di des all ni ne bezonas ni havas podcast ni havas gazetto in kai plu Tio ne gravas, char Video blogoi estas novai, ili estas modernai. Multa junuloi volas vidi video ili volas vidi video en Esperanto, kantoin, kai tio plu. Ili volas ciam vidi la plej novai neferoin en Esperantujo, cia ni devas esti modernai. Se ni volas shangi la mondo, ni ne povas esti mal modernai, ciu ne vere kiam vi pensas per igi, kai via blogo, al via blogado, fakte ne estas nova afero, gi estas fakte tre mal nova afero. La nuai video blogo e aperis ant al dec vin jaroi, mi pensas, al ne, dec vin Yes, mi pensas, ne, dec jaroi, ne gravis. Um, sed ili ne esas novai aferoi, kai ec en esperantuio mia videoblogo ne esas nova, sed kiam mi comences gin, mi comences gin, yes, por musi min, sed ancao, chara estas grande manco, ni chui, la esperantistui, kiam ni lernas la lingvon, ni poste devas memori ke ci tiu lingvo ne simple estas ludilo, ci estas parto de pli grande celo, kai mi vidis Kelkfoje en Esperantujo ke homoj paredis la esperon kaj simple kontraŭstadis ĉion. Kaj mi nun provas paroli al ili. Mi scias ke verŝajne ili ne spektos ĉi tiun filmeton kaj mi ne scias kion mi povas fari pri tio. Sed mi simple volas diri ke se vi vidas ion, ian ideon, ian provon, mi ne scias. Kaj vi pensas ke ĝi estas freneza?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 kai mi braku mosvin char vi estas mia frato mi scias ke preske al chili en mia filmo mi vidas ke mi mortigos vin se tio ts kompare nebel estas shadows of vitu estas mia frato e lo fakto ke vi povas parola es pranton signifas al mi ke vi estas mia frato to yencio mi amas vin kai en la posta filmo mi verŝajne diros al vi te nove ke mi mortigos vin se ne pripensu tio mi fakte diras tio al mia frato e to yencio Kai kia chiam mi vos danki mi ein donat santo in che patreon chan vere chi kiu kanalo ne povus existi estont sen ilia helpo do ili estas slavish kalayev robert nilsen lupe jazed knuckles jao figueria um alexander tolefesen Colt arm tommy Lindsley, shane power kite sarah sc Kai se vi volas donaci al mia kanalo por ke ĝi povas iomete, vi povas per la ligilo sube en mia priskribo.